Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Prahal. I'm Nehil and welcome back to another video. Okay, so this video is all about top 5 secret tips that will make you damn lazy. So as we all know nowadays, it is very important to become lazy. Laziness plays a vital role in everyone's life. Laziness हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम जी नहीं सकते Okay, so without wasting any time, let's start this video. So the first and the foremost step is आप रात को देर से सोइए मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे बट देर से सोइए इससे क्या होता है आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से आप लेज़ी बन जाते हो इसलिए रात को जल्दी मत सोइए रात को कभी भी देर से सोइए ओके okay, तो सेकेंड टिप है आप सुबह लेट उठिएगा अगर आप फर्स्ट स्टेप को ध्यान से फॉलो करेंगे तो automatically instantly without any efforts आप नेक्स्ट डे आराम से उठ सकते हो लेट उठने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा मम्मा पापा से डांट खाओगे दैट्स इट और कुछ नहीं होगा और लेट उठने से आपका माइंड काम कंपोज पीसफुल रहेगा हेंस सुबह लेट उठेगा late to bed late to rise so follow the second step also okay अब जो मैं आपको थर्ड टिप बताने जा रही हूँ वो तो मेरा फेवरेट टिप है आई तो फॉलो इट डेली वो तो मेरा डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है थर्ड टिप क्या है जब भी आप उठते हो when you open your eyes okay when you are awake तो उठो ही मत बेड से वहीं पे पड़े रहो and try to sleep again trust me guys this has work for me a lot of times सच में बहुत बार ओके okay, जब भी आप उठते हो वहीं पे पड़े रहो ट्राई टू स्लीप अगेन आपको नींद लग जाएगा ट्रस्ट मी नींद लग जाएगा इससे क्या होगा मम्मा को लगेगा हाँ बच्चा सो रहा है अभी भी सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब तो आपको मम्मा काम भी नहीं लगाएगी और आप पड़े रहोगे आराम से calm composed again so follow this third tip also बहुत ईजी ओके तो फोर्थ टिप क्या है अगर आपकी मम्मी आपको कोई काम देती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप दो तरीके पहला तरीका है एक्ट लाइक योर स्लीपिंग ऐसे एक्ट करो जैसे आप गहरी नींद में सो रहे हो इससे क्या लगेगा मम्मा को आप सोई गए हो और आप फिर से लेज़ी बन जाओगे लेज़ी बनने से क्या होगा आपका माइंड फिर से काम रिलैक्स्ड फील करेगा तो अगेन यू आर लेज़ी अगर ये पहला ट्रिक काम नहीं करेगा तो आप one more trick second trick है एक्ट लाइक योर स्टडिंग ऐसे एक्ट करो कि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो मम्मा को क्या लगेगा हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो let's not disturb trust me guys जब भी मम्मी मेरी मम्मी कोई काम बोलती थी मेरे को तो आई यूज टू से कि no no mama I am studying right now so आप अभी कुछ मत बोलो तो trust me this has work for me a lot of times मैं ऐसा करती थी कि मैं सीरियस पढ़ाई कर रही हूँ तो I don't know what's mom one say after watching this क्योंकि सच में this has work for me a lot just give it a try try करो ओके तो लास्ट एंड फाइनल टिप है जब भी आपको कोई काम करना हो तो the only way you can distract yourself is your self phone इससे क्या होगा आपका माइंड फ़ोन में फोकस रहेगा और जो भी काम करना था वो पेंडिंग ही रहेगा और जब भी आप फ़ोन पकड़ते हो आपका ध्यान फ़ोन में ही जाएगा बाकी का काम पेंडिंग रहेगा फ़ोन आजकल फ़ोन में तो हज़ारों से ऐप्स मिलते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आप फिर से आराम से चेयर पर बैठ के आराम से लेट के फिर से लेज़ी बन जाओगे लेजी लेज़ी होने से क्या होगा फिर से आपका माइंड काम कंपोज रिलैक्स फील करेगा so do follow this tip also this is very helpful do follow okay so that's all for today's video hope you guys follow this tips I'm also lazy, you also become lazy. Happy laziness, okay? So these tips will surely make your future very much bright and damn easy, okay? So hope you guys follow these tips. Until then, this is Nehal Kalburgi signing off.